非作业人员禁止进入作业区域，外来人员不从现场人员管理。您所在电梯已升至坑，施工场地内禁止吸烟，高处严禁作业施工。重票。

Bạn xin nghỉ chưa? 请勿停车。下车时，请注意列车与站台之间的空隙。We are arriving at Kogalym Station. 本次列车终点站为比亚迪古站。 下一站，银山中心站，左侧的车门将会打开，请下车的乘客做好准备。The next stop is 银山中心站。 乘坐平山云巴。下一站为本次列车终点站，比亚迪北站。左侧的车门将被打开，请所有乘客做好下车准备。如有不顺耳，如有疑问。 本次列车已到达终点站，比亚迪北站。欢迎再次乘坐平山林巴。We are arriving the terminus, Biwajinoh Station. 本次列车已到达终点站，请所有乘客。 上海滩区。